э унчукпайм э и кайра кайра ушундай бергенг болбойт да нурбек туурабы мейли эми макул жөн эле жөн эле мындай эле акырын эле айтып койсо болот да башынан баштап кишини эй э, эмне эле деп атасың чыкчы мындайраак эмне деп атасың эй эми айтып коеюн нурбек дагы эле мага ушундой эле кыйын боло берчү болсоңчу айтып коеюн менде тетиги стерва кантип стерва болуш керек деген курстарга кантип күйөөсүн башкара алыш керек деген курстарга барам айтып коеюн уктуңбу э эмне ал жака барып эмне сабак бересиңби мугалим болуп мугалим еще как мугалим мугалим эмес директор болом албайт сени ал жака директор кылып э, эмнеге албайт экен мен керек болсочу айтып кое аакта пинер менеджер болуп коем уктуңбу ким пинер менеджер болуп коем мен э, алыда сен мен оңой ойлобогун эй унчукпай койсо мен талкалап э? коем айтып коеюн макул макул бол эмне эле шашып атасың э? айгерим сен бүгүн жана сезим туулган күнүнө барам деп атпадың эле. жөн сезим туулган күнү майда? аер шерине шерине кылам деп атпадым беле а мен шеринеге айтып койдум кыздарга жазып койдум жана мен бара албай калдым кыздар мен кетип деп мындай деп биз коллегалар эркектер эле чогулабыз да ал жактачы банкетте бүгүн эркектер эле эч ким аялын алып барбайт да эмне эле бөлүнүп жарылып атасың типа барбай эле кой деп атасың го намек берип жок мен э? антип аткан жокмун го сен э, нурбек барба десеңчи барбай деле коем уктуңбу барбай эле койдум керим эмне болду бара турган болдукпу такси менен барабыбы же маршрутка менен барбасызбы ыя жомот сумкаңды ала кетчи дейт ооба мен келдим жакшы кет чай койчу нурбек сен мындай чай койчу чай берчи чайдан башка бир тема билесиңби анан эмне жөн эмне дейм канча жылдан бери жашап атабыз да эшиктен кирип келсеңэ чай койчу чай берчи чай алып кел чай чай мындай башка окшоп башка темалар жөнүндө мындай сүйлөшсөк болбойбу мисалы жок мындай карасам мисалы чыгармачылык жөнүндө маданият же мындай бир башка адамдардай болуп адабият жөнүндө сүйлөшсөк болобу экөөбүз ооба болот экен отуруп сүйлөшөбүз болтур анда так островский островскийди окугансыңбы островскийдин чыгармаларын о стровский жок оккан эмесминби андан ким десең а лермонтовчу лермонтов лермонтов лермонтов лермонтовдун ырларын жаттагансыңарбы силер мектепте лермонтов жок аны деле окуган эмеспиз биз таган эмеспиз аны да билбейсиң жантан бери эмне эмне эле орус адабиятынан айтып атам кыргыздардан айтпаймбы кыргыз ушинтчи эмне мантип дейсиң <laughs> э болтур эме жана кеңеш жусуповдун чыгармаларынан окукансың да кайсы кеңеш жана биздин эле кеңешпи трактор айдаган кеңешпи жыначы трактор айдаган ошол кеңешпи жок ай жана чыгармалары барго кеңеш жусупов жазуучу тааныбайсыңбы тааныбайт окшойму н тур чай койчу анда тез тез курсак ачты бул жерде илимпоздор бир сонун нерсе изилдеп чыгышыптыр карасаң мына эркектер бир күндө он миң сөз сүйлөйт экен ал эми аялдар жыйырма миң сөз сүйлөйт экен <laughs> эй жыйырма миң сөз сүйлөйбүз да биз байкуш аялдар бир күндө бир айткан сөздү экиден кайталап атпайбызбы кандай дейсиң ой байкуш биз аялдар бир айткан сөздү күнүнө силерге экиден кайталап атсак анан жыйырма миң болобу дагы жакшы жыйырма миң экен сага өзү негизи отуз миң сүйлөш керек да тим эе сен бир отуз отуз беш турсаң керек бир күндө кыйратып ийбедиңби сүйлөп тамаша тамаша. И, баса айгерим мен кытайча дагы билем да э ооба кытайча билесиңби кана сүйлөп берейинби нитшмао нмонха суу алып келчи сен кытайча бийлет турбайсыңбы точно кытайча сөздөр экен э кып кытайча сөздөр экен бир да сөзүңө түшүнгөн жокмун бирок өзүң эле алып келип ичип алчы э сен эмне кытайча түшүнөсүңбү эмненурбек мен сени бүгүн чүкөрдүм койчу кандай түш экен түшүмдө сен мага бир кызыл алманы бир тиштеп алып туруп турупп берип атыптырсың алмабы тиштелген алма айфонго акча жок азыр күндө эле башымы оорута бербечи айгерим мен деле ну эми скидка болуп атыптыр о айгерим суук тийип мен ооруп калган окшойм оорубачымрбек анда мен дагы ооруп калам да эмнеге ооруйм эмнеге оорумагын эмне ооруканага жатып калсам сен дагы эмне жатып аласың ооба мен дагы жатып алам ооруканага а өлүп калсамчы өлүп калсам анда мен дагы өлүп калам да жок дегенде наркы дүйнөдө тынч койчу айлана наркы дүйнөдө тынч койчу э, өлүп кетчи макулбу <laughs> эмне дейт экен десем